žinom evangelinę tiesą, nepažinkite tiesą, tiesa padarys jūs laisvus. Čia tokia atsparos taškas būtų labai stiprus ir pagrindinis būtų, kad pažinti tiesą apie ką. Iš tikrųjų, kaip na, žiūrėt, žiūrint evangeliškai, tai tiesa yra apie Dievą, tiesa apie nusidėjusi žmogų, yra tiesa apie Dievo meilę. Dievas ateidamas į mano gyvenimą, iš tikrųjų, ateina į nuodėmingo žmogaus gyvenimą, kuris neretai gali būti atsidūręs be, ne, nevilties arba net beviltiškai situacijai prasmės atžvilgių, ne tik tai nuodėmės, bet prasmės atžvilgių gali būti atsidūręs tokiai labai sudėtingoje situacijoje. Ir štai viešpats atneša mums viską, atneša prasme, atneša gyvenimo perspektyvą, atneša mums e, laisvę, net nuodėmės ir mirties atžvilgių atneša laisvę. Tai štai, jeigu kalbėtai, tos pagrindinės tiesos būtų, tai reikia pažinti tikrą tiesą, ne socialinė plotmė paskui atsiranda, kai jau aš klausiu, kaip man toliau prasmingai būti, kad pažinus gilėje prasme, kaip man tą, tą, tą gyvenimą realizuoti. O, o iki tol tai aš nu, turiu kitų prasmių ieškau. Žmogus nebeatranda savęs kaip žmogaus verto meilės. Čia labai dabar mano patirtis tai rodo, bet labai gili žaizda Lietuvoje iš tikrųjų žmonių tarpe, nežinau kaip kitur, bet susiduriu tikrai ir labai jaunų žmonių širdys. Atrodo, visko užtenka, maisto užtenka, žaidimų, elektronikos, gyvenimas pakankamai patogus bet žmogus nesuvoka, kad aš esu tiesiog vertas meilės ir aš esu mylimas. Tas meilės ilgesys įsigauna kartais tokias net nu, nesveikas formas, sakysim, arba iškreiptas, liūdėsio formas įgauna įvairiausias, ilgesio tokio didžiulios formas, skausmo formas įgauna. Ir žmogus pasijaučia tiesiog, nu, toks kaip ir nereikalingas šiam pasaulyje, nors jam iš esmės viskas labai gerai sekasi, gauna labai daug baimių, sakysim, kodėl dabar? Už tai, kad tu nesijauti tikras savimi, ne kaip būti man tikrų savimi, pasitikinčių savimi. O tas tikrumas ateina iš tokių labai fundamentalių dalykų, kad jeigu aš žinosiu, kad visą laiką mane Dievas absoliučiai visą laiką mane myli, įsivaizduoti, tai bet tai čia yra, ne, neužtenka žinojimo, to intelektualinio žinojimo, čia reikia išgyvenimo, vidinio išgyvenimo ir reikia užtikrintumo, čia labai gražiai toks yra teologijos Sandebabo linijai, aiškiai, buvo Gregorianovo profesorius, tai sako, e, itališkas žodis diffidencija, tai yra nepasitikėjimas Dievu. Būtent per tėvų dažniausiai auklėjimą ateina nepasitikėjimas gyvenimu, tai yra ir tu nepasitikėjimas meilė, ne, nepasitikėjimas ir pačiu savimi. Ir tada žmogus eina, atrodo, viskas sekasi puikiai, bet nėra vidinės ramybės. Aš nesu ramus įsivaizduoju O kieno čia sėkla pasėta, jeigu taip paėmus? Pasėta, jeigu taip e, žiūrėt globaliai, ontologiškai, tai pasakęs teologiškai kalbant, ne, supaprastinus lietuvių kalbą, tai jeigu iš būties gelmių, tai iš tikrųjų velnio sėkla yra pasėta, kad aš nerandu savęs įsivaizduot, aš nerandu savęs kaip žmogaus, kaip asmens, verto pagarbos, verto meilės, verto gyventi, verto kurti, žmogaus, kuris tiesiog eina į priekį ir kurio gyvenimas turi įvairių gražių spalvų, tai iš kitos, vat, toks nebuvimas to tokio optimizmo, jisai šiandien labai stipriai reiškia, arba, sakysim, kartais išsireiškia tokių, na, tų kompensacijos vairiausių būdų, na, kad žmogus jis jaučiasi agresyviais, jis, žiūrėkit, šupos senėlės, ten įgauna labai daug tokių svarbos, net ten apranga, taip toliau, taip toliau, bet už to lieka vis tiek vidinis skausmas. O jeigu tai pasigilini, staiga tie atrodo sėkmingi, kabutėse žmonės, sėkmingi jaunoliai ir jaunolės, ir staiga ateina tokie momentai, kad tai kaip jau prašnekė asmeniškai, kad ten viduj kažkoks didžiulis, didžiulis, aš nesakau net tuštuma, ne, ta, kitaip, aišku, yra labai daug tuštumos, bet kas tą gali užpildyti, tik tai tiesa, kad tu esi Dievo žmogus, įsivaizduoji, tu pastovi esi Dievo žmogus, tu esi pasiuntinys tiesiog, iš tikrųjų, Dievo drąsiai galim sakyti, jeigu krikščionis, tai esi pranašas, ne vilties pranašas, meilės pranašas, tiesos pranašas. Tai vėlgi grįžtam prie tų pačių pagrindinių fundamentalių dalykų, kad Dievas yra mylintis Dievas, kuris mane sukūrė ir sukūrė čia ir dabar, kad aš atspindėčiau jį, aišku, per kovą įsivaizduoju, aš sukurtas kovai, vėl tiesa yra apie tai. Nes dažnai mes norim lengvo gyvenimo, tokio pasivaikščiojimo, o čia iš tikrųjų labai rimtai kovai esu sukurtas, įsivaizduojat. Tokie, ir, ir kiekvieną dieną esu kare, jeigu taip paėmus, kiekvieną dieną, kiekvieną dieną kovoje esu. Būna tokių šiek tiek atrodo lengvesnių momentų, bet šiaip iš esmės nesu kuo reikia kovoti, ne? Kovoti su savo įdom, Šitą mes pamirštame. Kovoti su nuodėme, kovoti su pasaulio pasiūlymais, kovoti su piktosios dvasios e, suveikimo apraiškomis. Tai va, tokiam didžiuliam, didžiuliam kare esu ir aš tam kare galiu išlikti tik tada, kai žinosiu tikrai savo gilų tą pašaukimą, kad aš esu nepakartojamas, aš esu Dievo rankui. Man tai labai psalmės, tokias labai gražios, ne, ten tos mintis, sako, aš esu vargšas ir, ir skurdžius, bet tu mane viešpatė palaikai, aš ten perfrazu, ten gal šiek tiek kitoks būtų tie žodžiai bet ta prasme, kad viešpatė, tu mane palaikai. Tad, kad tikrai toj kovoje, tam ieškojime niekada, tiesiog, na, arba tiksliau, visada Dieve duok mums pasitikėjimą, tiesiog, kad nesvarbu, aš ne, nerasiu greitai to atsakymo. Aš nerasiu, čia yra būties atsakymas, čia yra viso gyvenimo yra atsakymas. Tai, va, tai tiesiog kantrybės ištvirmės ir, ir, ir pasitikėti, kad Dievas mus veda tinkamu keliu, jeigu tik tai vienintelė sąlyga turi būti mano sąžinė, turi būti švarė, ne? kad aš neturiu remtis nuodėmė ir niekšybė. Čia tikroji tiesa yra, kad žmogus nu, atrastų gelmę žmogaus. Savo gelmę, savo gelmę, ne, ir kito žmogaus tada gelmę atras. Didysis įsakymas, ką sako, žiūrėk, mylėk Dievą, visą širdimi, visą sielą suprotų, visomis įdomis, mylėk artimą kaip save patį, kaip save, tai pirmiausia save, nu, tos meilė savo pačiam, teisinga meilė savo pačiam, ne ką reiškia. pabandykit savęs paklausti, čia toks yra labai fundamentalus filosofinis klausimas, ko nori ir pamatysit, kaip tie norai iš pradžių, kaip separuojasi, kaip, kaip, kaip kokiam aparatė, ne? Iš pradžių galvoju, to noriu, norėčiau to, norėčiau to, to, to, paskui galvoju, nu tas, a, kiek tas noras tikras, ne? Paskui pamatai, kad mažėja, mažėja, mažai ir pamatai ateini iki tokių pagrindinių dalykų ir galvoju, tada iš tikrųjų, ko aš noriu gyvenime ir pamatai, kad, nu, net nežinau, ko noriu įsivaizduoti. Bet palinkėjimas būtų toks irgi labai išgrįninti savo, savo tos vidinius norus.